हाय दोस्तों मेरा नाम रवि और आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए एक्सेल क्लास नंबर सेवेंटीन और आज की क्लास में हम सीखेंगे पाइवेट टेबल पाइवेट टेबल का यूज क्या होता है पाइवेट टेबल का जो यूज होता है डेटा को समराइज करने के लिए आता है एक रिपोर्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है जल्दी से जल्दी इसमें रिपोर्ट तैयार हो जाती है इससे पहले हम क्या करते थे कि मैनुअल फंक्शन का यूज करके फॉर्मूला का यूज करके मैनुअल रिपोर्ट बना देते जिसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता था और अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्राइवेट टेबल का तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मेरे पास ये कुछ डेटा यहाँ पे कंपनी के नेम है Vivo S T C Lenovo ये सब कंपनी के नेम यहाँ से जनवरी से लेकर जुलाई तक का ये इसकी सेल्स है जनवरी में कितनी सेल्स हुई फरवरी में कितनी सेल हुई जुलाई में कितनी सेल हुई तो इन सबकी ये सेल्स की रिपोर्ट है तो हम यूज़ करते हैं प्राइवेट टेबल इंसर्ट में आएंगे पावर टेबल के टैब पे आएंगे पावर टेबल जो जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे जैसे हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे पूरा पूरा हमारा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा फिर ये क्रिएटिव क्रिएट पावर टेबल की विंडो आएगी और यहाँ पे एग्जेक्शन वर्कशीट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई सा भी सेलेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे ये सेलेक्ट कर लेते हैं ओके करेंगे तो हमारे पास एक विंडो आएगी जैसे हम जब तक हमारा कर्सर इस विंडो के अंदर रहेगा ये जो विंडो आ रही है यहाँ पे तो तब तक ये हमारे पास ये ये विंडो आएगी पाइवर टेबल फील्ड लिस्ट की जैसे हम यहाँ पर बाहर क्लिक करते हैं तो वैसे ही वो गायब हो जाएगी विंडो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे इसके अंदर तो ये विंडो आएगी यहाँ पे क्या आ रहा है यहाँ पे फील्ड के नेम मतलब आ रहे हैं मतलब इट मीन ये कॉलम के सारे नेम्स आ रहे हैं कंपनी नेम जनवरी फरवरी से जुलाई तक ये जितने भी कॉलम्स हैं की जो सेल्स की रिपोर्ट है ये आ रही है और यहाँ पर नीचे यहाँ पे चार ऑप्शन देखते हैं direct fields between area below यहाँ पे चार ऑप्शन है रिपोर्ट फिल्टर कॉलम लेवल्स और रो लेवल्स वैल्यू अगर हम इस अपने अपने हिसाब से जिसको जहाँ एडजस्ट करना चाहते हैं वो वहाँ एडजस्ट करेगा कंपनी नेम को कॉलम में लाना चाहते तो कॉलम में आएगी रो में लाना चाहते तो रो में आएगी वैल्यू में लाना वैल्यू तो कंपनी नेम तो को सबसे पहले उठा के रो में लाएंगे रो लेवल पे और सबसे पहले हम जनवरी की रिपोर्ट बनाएंगे जनवरी की रिपोर्ट इस तरह से बनकर तैयार हो गई इसके फोन साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से ट्वेंटी कर लेते हैं तो ये जनवरी की रिपोर्ट आ गई इसकी पूरी हम्म। फरवरी की भी लानी है सिंपली उसको उठा के यहाँ पर ट्रैक कर दो यहाँ पर फरवरी की भी आएगी मार्च की लानी है मार्च को उठा के यहाँ पर कर दो यहाँ पर ट्रैक कर दो उसके यहाँ पे अगर इसको उठा के रिपोर्ट अगर हम इसको रिमूव करने जाते हैं मार्च को यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है एरो इस पर क्लिक करो और यू फील्ड यहाँ से ये हट जाएगा तो ये हम इजीली रिपोर्ट बना सकते हैं सारे कॉलम की रिपोर्ट चाहिए तो सारे कॉलम को यहाँ पर ट्रैक करा दो एक के बाद एक ओके अगर हमें कंपनी को यहाँ पे लाना है डाउन लिस्ट में यहाँ पे इस तरह से तो यहाँ पे ये कंपनी के ये इस तरह से लिया जाएगा टॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे अगर तुम किसी पर्टिकुलर सारी कंपनी को शो कराना चाहते हो यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर दो सो यहाँ पे आने यहाँ और एक कंपनी को करेंगे किसी पर्टिकुलर कंपनी का एप्पल को करते हैं देखते क्या होता है अच्छा जो एप्पल करेंगे तो एप्पल की रिपोर्ट दिखाएगा तो सारे की एक साथ में दिखा रहे हैं किसी भी एक स्पेसिफाई उसके दिखाएगा दो के करेंगे देखते दो के दिखा रहा है कि दिखा रहा ओके करते हैं सिर्फ एक के दिखाएगा मल्टीपल आइटम्स का तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ जा रहा है इतना बढ़िया नहीं है यहाँ पे क्लिक कर दें इसको इसको ट्रैक करके दोबारा नीचे लेते हैं तो इस तरह से इसकी रिपोर्ट बनकर आएगी यहाँ पे यहाँ पे जाता हूँ पोल को सेलेक्ट कर देते हैं ओके तो इस तरह से ये रिपोर्ट बन के आ यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ uh, कर सकते हैं अगर हमें किसी पर्टिकुलर दो तीन कंपनी की रिपोर्ट देखनी है तो हम उसको भी इस तरह से देख सकते हैं सिलेक्ट करके जैसे S T C Apple Lenovo भी देखनी है तो इस तरह से अगर सबकी देखनी है तो यहाँ पर जाके ऑल कर दो सिलेक्ट ऑल तो सबकी रिपोर्ट दिखा देगा तो ये था पाइवेट टेबल पाइवेट टेबल का यूज़ किस तरह से करते हैं ये आपको हमने बता दिया दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में थैंक यू वॉच मेरे चैनल अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए थैंक यू